हम्म, अभी हम लोग के पास थर्टी फोर बी है और हम लोग को ये वाला गाड़ी का स्किन चाहिए हाँ गाड़ी का स्किन एक परमानेंट है दो हाँ एक परमानेंट शायद मिल सकता है दो में चांस नहीं है दो आया तो परमानेंट नहीं मिलेगा तो देखते हैं परमानेंट मिलता है कि नहीं थर्टी फोर बी है अभी मैं जाके टॉपअप कराऊँगा ठीक है अगर किसी को भी भाई अगर टॉपअप करवाना है या फिर यू सी बी सी कुछ भी चाहिए वो भी हम लोग को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हम लोग को भाई कांटेक्ट कर सकता है ये नंबर पे व्हाट्सएप में भाई कांटेक्ट कर सकता है हम लोग को ये नंबर पे ठीक है और किसी को भी चाहिए तो और पैसा आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा और आता है कि नहीं इसका प्रूफ भी हम लोग देंगे ठीक है थर्टी फोर बी सी अभी अभी जाके मैं देखिए कैसे खरीदता हूँ मैं हम्म, हम्म, हम्म। यहाँ पे क्या बता रहा है payment purchase successful back to market में करता हूँ मैं ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया आपको वो हो चुका है अब चलो गेम का भीतर जाते हैं हम लोग वो देखो 130 थर्टी बी सी गुम guys one thirty B C हम लोग का अकाउंट में आ चुका है अब हम लोग क्रेडिट ओपन क्रेडिट ओपन करने से पहले आप लोग को क्या करना है गाड़ी का स्क्रीन में जाना है गाड़ी का स्क्रीन को हटा देना है अबे हट जा यार तू गाड़ी का स्किन हाँ ऐसे हटता है ना गाड़ी का स्किन हटा के फिर से घुसते हैं हम लोग कुछ भी निकल जाना यार एक का स्किन मत निकलना ओपी गाइस निकल गया मेरा अरे भाई क्या निकला भाई क्या निकला भाई वही जो अरे वाह भाई वाह अरे वाह भाई लेकिन ये परमानेंट नहीं निकला भाई एक दुख का बात है भैया तीन दिन के लिए निकला यार अरे यार परमानेंट कर लेंगे यार परमानेंट करेंगे परमानेंट ही चाहिए यार हमें हम लोग को तो परमानेंट चाहिए परमानेंट चाहिए इसको हम लोग करेंगे परमानेंट कर देंगे अरे भाई वो जो है ना भाई वो जो सोना का सिक्का वाला पैसा हाँ। अस्सी लाख हाँ हाँ अरे वो जितना भाई वो जितना अबे तो यार और एक बकवास तो भाई परमानेंट निकल जाएगा हां हां वो होने से हाँ, हाँ, तो परमानेंट निकलेगा लेकिन उसमें तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है ना मैं तो कितना एक हज़ार रुपये ऐसा खर्च हो गया लेकिन उसमें सिर्फ दस मिला मुझे यार सिर्फ दस मिला यार वही तो बात है उसमें खर्च ज़्यादा हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेकिन वो है ना लेकिन यहाँ पे भैया चीज़ भी भैया मस्त मस्त देता है ना यार अभी सिर्फ मेरे पास दस है मुझे ये वाला गाड़ी का स्किन मुझे बहुत प्यारा लगता है राजा महाराजा लगता है एकदम ये वाला वो वो काला वाला भाई काला वाला हाँ काला वाला वही मैं वाला आ, हाँ, राजा महाराजा और ये जो है ना ये मतलब इसका गाड़ी का, हाँ कलर देख के मतलब थोड़ा बंडा अट्रैक्ट हो जाएगा चलो भाई गेम में दुख से गेम में दुख से हाँ हाँ और मम्मी का ड्रेस कौन सा दिन किशन भैया लेंगे कपड़ा देखो मम्मी का अरे यार मम्मी का ड्रेस भी खरीदना है हम लोग को मम्मी का सेट नहीं खरीदेंगे तो भाई हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे भाई मम्मी का सेट भी लेंगे हम लोग ये गोल्डन कपड़ा ये वाला कपड़ा मेरे पास पहले था यार नहीं है अभी चलो यार कोई नहीं तो भाई किसी को भी अगर चाहिए अगर किसी को भी भाई यूसी लेना है या फिर बीसी लेना है PUBG mobile lite PUBG mobile का कोरियन का वो हम लोग को कांटेक्ट कर सकता है मैंने अपना नंबर दे दिया है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने नंबर नहीं देखा आप लोग वीडियो हाँ आप लोग वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं ठीक है थैंक यू बाय अगर किसी को भी की चाहिए आज ही हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बाय